नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल कैसे करें सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ पत्नी को अपने वश में करने के टोटके उपाय मंत्रा हमारी ये वीडियो को पूरा जरूर देखें और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके जी तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक पर अगर दोस्तों पति पत्नी के बीच कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिनकी वजह से आपका प्रेम नहीं हो पा रहा है या पत्नी किसी और की बातों में चलकर आपसे लड़ाई झगड़े करती है और हर दिन आपको इग्नोर करती है आप चिंता मत करें आपको एक सरल और सुचित एक ऐसा उपाय बताता हूं जिसके द्वारा आप अपनी पत्नी को आसानी से अपने वश में कर सकते हैं अगर दोस्तों घर में पत्नी कलेश की वजह बन जाए तो ना तो फिर पति का अपने काम पर मन लगता है और ना ही घर पर जब पति अपने काम पर होता है तब भी वो वही बातें सोचकर उन्हीं बातों की चिंता करता रहता है और जब घर पे होता है तब तो कुछ और ही चिंताएं बढ़ जाती हैं अब ऐसे में ना तो घर बार ही ठीक से चल पाता है और ना ही तरक्की होती है अगर आप चाहते हो आपका घर फिर से खुशहाल हो जाए और आपके घर में तरक्की हो तो उसके लिए हम आपका आपकी पत्नी को वश में करने के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा आप आसानी से जो भी कुछ कहोगे वो आपकी पत्नी मानेगी तो चलिए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा आप ये काम कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपने 100 ग्राम कपूर लेना है और 10 ग्राम लौंग लेने हैं अब दोनों को अपने हाथ में लेकर मुट्ठी बंद कर कर अपना नाम अपनी पत्नी का नाम और दोनों के गोत्र बोलने हैं ऐसा बोलने के बाद अपने बोलना है कि मेरी पत्नी मेरे वश में हो जाए और दोनों में प्यार पहले से ज़्यादा बढ़ जाए ऐसा बोलने के बाद हमारे द्वारा जो मंत्र दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर इसका जाप 20 बार करना है उसके बाद अब आपने इन सभी सामान को जो आपने हाथ में लिया हुआ उसको पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं और माथा टेक कर फिर से पत्नी को वश में करने की पुकार लगानी है ऐसा करने से आप आसानी से अपनी पत्नी को अपने वश में कर सकते हैं फल आपके सामने है हमारा काम तो सिर्फ बताना है करना आपने है अगर टोटके करते समय कहीं पर कोई परेशानी या गड़बड़ हो तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जिसमें हमारे पंडित जी आपकी पूरी सहायता करेंगे तो दोस्तों कहते हुए इजाजत चाहूंगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मैं और भी ऐसी वीडियोस लेकर